धाकड़ खबर में आपका स्वागत है मैं आपके साथ हूं अक्रम रईस खान हाजिर हो गया हूं फिर से एक बार आपके सामने उत्तर प्रदेश के जंगल राज से जुड़ी हुई खबरों के साथ या यूं अपने अंदाज में कहूं कि वो मनहूस खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपका दिन ख़राब हो सकता है लेकिन इन खबरों से आपका जागरूक रहना भी बहुत ज़रूरी है एक अच्छे और ज़िम्मेदार नागरिक के नाते आपको पता होना चाहिए आपके आसपास आपके इलाके में क्या हो रहा है सरकार और पूरा सिस्टम कर क्या रहा है किस तरीके की कानून व्यवस्था आपके देश और प्रदेश में चल रही है तो इस मामले में हमने चुना हुआ है उत्तर प्रदेश को यहाँ के लगातार बढ़ते जंगल राज पर हम खबरें आपके सामने रखते हैं क्योंकि भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार अब दंगाई पत्रकार ये मानने को तैयार तैयार नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जंगल आज चल रहा है या यहाँ की कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम कम से कम आपको उन चीज़ों से अवगत कराएं जिन्हें भोपू मीडिया के दलाल चाटुकार और दंगाई बन चुके पत्रकार आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमेशा की तरह शुरुआत वही महिला अपराध से जुड़ी हुई खबरों के साथ पहली खबर आखिर जिंदगी की हार जिंदगी से हार गई हाथरस की वो गैंगरेप पीड़िता दलित बेटी जी हाँ आखिर जिंदगी से हार गई वो हाथरस की दलित गैंगरेप पीड़ित बेटी जिसको चार लोगों ने अपनी हवश का शिकार बनाया था उसकी गर्दन की हड्डी तक को तोड़ डाला था सांस लेने में उसको दिक्कत आ रही थी उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ डाला था गले में रुपट्टा डाल के उसको घसीटा था बेरहमी से उसको मारा था जबान उसकी काट दी गई थी बारह चौदह दिन से वो ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी उसके बाद कल उसको दिल्ली लाया गया सफदरजंग अस्पताल में जहाँ कल शाम पाँच बजे उसकी मौत हो गई इस मामले में पुलिस ने पहले एक को गिरफ्तार किया कि साहब ये तो मारपीट का मामला है उसके बाद बाद में जब लड़की को थोड़ा होश आया और उसने बताया कि उसके साथ गैंगरेप हुआ ये हाल है मेडिकल सिस्टम का यहाँ के उत्तर प्रदेश के क्या गैंगरेप हुआ है तो मेडिकल नहीं हुआ होगा पता नहीं चलेगा लड़की को बताना पड़ेगा अगर मान लीजिए मरी जाए को गैंगरेप के बाद तो वो लड़की आके कैसे बताएगी कि मेरे साथ गैंगरेप हुआ है ये मेडिकल सिस्टम उत्तर प्रदेश का है खैर जाने दीजिए महाराज के राज में जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है तो होश आया तब इसने बताया कि इसके साथ गैंगरेप की वारदात को भी अंजाम दिया गया तब जाके बलात्कार का केस दर्ज किया गया और दो लोगों को और गिरफ्तार किया गया चार पर केस दर्ज कराया पुरानी रंजिश चल रही थी उसके चलते इस लड़की को इस तरह मौत के घाट उतार दिया गया गैंगरेप करके अब यहाँ योगी सरकार पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं क्या योगी सरकार ने वाकई में इस लड़की की ज़िंदगी को बचाने के लिए इसको दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया या दिखावे के लिए कि साहब देखो हम इसका इलाज कराने के लिए सफदरजंग अस्पताल ले जा रहे हैं क्योंकि हमें ये भी नहीं भूलना होगा कि चंद्रशेखर आज़ाद जो भीम आर्मी के चीफ हैं आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख हैं वो कल इस लड़की से मिलने गए थे लेकिन मिलने नहीं दिया था तब उन्होंने एक सवाल उठाया था कि आखिर क्यों बारह पंद्रह दिन से इस लड़की को एम्स में भर्ती नहीं कराया गया जबकि इसकी हालत नाजुक बनी है बोल नहीं पा रही है रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है जबान कटी हुई है गर्दन टूटी हुई है क्यों नहीं इसका इलाज वहाँ पे कराया जा रहा तो क्या उनके उस सवाल खड़ा करने के बाद योगी सरकार को लगा चलो इस सवाल को भी ख़त्म कर देते हैं और सफदरजंग अस्पताल लेके चलते हैं बचेगी बच जाएगी मर जाएगी मर जाएगी हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है कल को हमें ये तो नहीं कहा जाएगा कि हमने इसको दिल्ली के अस्पताल में भर्ती नहीं किया या एक सवाल ये भी बड़ा होता है कि ये चालबाजी है पूरे सिस्टम की कि पहले इस लड़की को उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में भर्ती रख के इस हालत में पहुंचा दिए कि बच ना पाए मर जाए और आखिरी टाइम पर ले जाकर इसको दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कर दीजिए और कह दीजिए हमारे यहाँ नहीं मरी है जी हमारे यहाँ नहीं मरी है ये ये मरी है दिल्ली के अस्पताल में तो बहुत सारे सवाल उत्तर प्रदेश सरकार पर खड़े हो रहे हैं लेकिन एक सवाल मायावती पर भी खड़ा हो रहा है वो इस पूरे मामले में पता नहीं क्यों खामोश बनी हुई है उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है जिस तरीके का रिएक्शन चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ से आ रहा है या और लोगों की तरफ से आ रहा है वैसा रिएक्शन मायावती की तरफ से नहीं आ रहा है जबकि बता दें आपको आठ सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में लगी हुई मायावती कई सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी कर चुकी हैं फिर भी वो इस मर्डर को बलात्कार को गैंगरेप को मुद्दा नहीं बना रही हैं दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं गोरखपुर में फिर एक बेटी ने अपनी जान दे दी छेड़छाड़ से परेशान थी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी दुखी होकर उस बेटी ने फांसी लगा ली परिवार के लोग उसको हॉस्पिटल लेके गए जहां कई दिनों तक वो कोमा में रही और बाद में उसने दम तोड़ दिया कल अब जाकर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है किसी एक शख्स को गिरफ्तार किया है चार लोगों के खिलाफ एफ दर्ज कराई गई है मामला क्या है वो देख लीजिए गगहा थाना पड़ता है गांव का नाम हम बताएंगे नहीं जैसा आपको बताया सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है लड़के की शिनाख्त नहीं उजागर होनी चाहिए तो एक गांव से आ रही है ये हुई है ये वारदात पिछले कई दिनों से वो लड़की मेडिकल कॉलेज में भर्ती थी कोमा में थी और कल उसकी मौत हो गई मृतका की मां ने तहरीर देकर थाने में चार लोगों के खिलाफ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है और ये दबाव बनाने का आरोप लगाया है कि वो जबरन लड़की पर शादी करने का दबाव बना रहे थे ताकि लड़की की शादी लड़की से शादी करके उसकी प्रॉपर्टी को भी हड़प लें यह आरोप भी उसकी माँ ने लगाया है जिससे परेशान होकर वो लड़की हाँ, जो है फांसी पर झूल गई क्योंकि ये जो लोग थे ये घर में आकर भी उसको धमकी दे रहे थे ये गोरखपुर वही गोरखपुर है जिसको आदित्यनाथ योगी ने उत्तर प्रदेश की दूसरी अघोषित राजधानी बना रखा है ये आप क्लियर समझ लीजिए लखनऊ ज़रूर राजधानी है लेकिन चलता सब कुछ गोरखपुर से तीसरी खबर का रुख कर लेते हैं फिरोज़ाबाद आपको लेके चलते हैं फिरोज़ाबाद के खेत में गर्भवती महिला की लाश मिली है महिला के शव को जानवरों ने बुरी तरह नोच डाला है और उसके पेट से उसके बच्चे को भी निकाल दिया है साढ़े आठ महीने की गर्भवती महिला इसके बगल में ही इसके बच्चे की लाश भी पड़ी हुई मिली है आप समझ सकते हैं कल्पना कर सकते हैं क्या दुर्दांत स्थिति होगी जब गांव वालों ने इस मंजर को देखा होगा उनके रोंगटे खड़े हो गए पुलिस को सूचना दी गई पुलिस मौके पर आई डेड बॉडी को पी के लिए भेज दिया शिनाख्त कराने की कोशिश की शिनाख्त भी हो गई मामला कुछ इस प्रकार है वो जान लीजिए नसीरपुर थाना पड़ता है और वहाँ का वाका वाकलपुर गांव पड़ता है जिसमें इस आ, के खेत में इस महिला की लाश पड़ी हुई मिली है लाश को जानवरों ने नोच डाला पेट फाड़कर उसके बच्चे को भी निकाल डाला साढ़े आठ महीने की वो गर्भवती थी महिला रोंगटे कड़े कर देने वाली ये खबर है मृतक का नाम अब देख लीजिए मृतका का नाम रूबी है उम्र करीब उसकी तीस साल है और वर्तमान में जो उसका पति बताया जा रहा है उसका नाम है अभिलाषी जो यहाँ के बदनपुर कखार गांव का रहने वाला है उसने मक्खनपुर गांव के रहने वाले पांच लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया है मामला कुछ इस प्रकार है तीन साल से महिला मक्खनपुर में जो अपना पति है उसको छोड़कर अभिशाल अभिलाषी के साथ रह रही थी तीन साल पहले ये अपने पति को छोड़ के इसके साथ आ गई तब से इसी के साथ रह रही थी हालांकि लोगों का कुछ और भी कहना है कि अभिलाषी ने ही शायद इसकी हत्या कर दी है और इसके पति और इसके ससुरालियों को फंसाने की कोशिश आ, कर रहा है अगर उन्हें कुछ करना होता तो वो तीन साल के दौरान पहले कुछ करते अब जब ये साढ़े आठ महीने की गर्भवती है क्योंकि अभिलाषी जो है वो नशेड़ी टाइप का व्यक्ति भी बताया जा रहा है हालांकि पुलिस ने अभिलाषी की तरफ से मक्खनपुर के पांच लोगों यानी कि महिला के पूर्व पति समेत पांच ससुरालियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और मामले की वो जांच में जुटी हुई है लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि महिला की हत्या कर दो कहीं भी फेंक दो चार चार छः छः दिनें लाश पड़ी रहती हैं ये उत्तर प्रदेश में चल रहा है अगली खबर का रुख कर लेते हैं मेरठ के सरधना में धर्मपुरा मोहल्ला है 20 साल का वो शख्स अपने घर के बाहर खड़ा हुआ था अचानक बाइक सवार बदमाश आए ताबड़तोड़ गोलियां चलाई दो गोलियां इस लड़के के सिर में लगी इसकी मौके पर ही मौत हो गई बाद में हमलावर फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए सरधना के धर्मपुरा से खबर हमारे पास आ रही है मृतक युवक का नाम शाहवेज मलिक बताया जा रहा है उम्र करीब उसकी बीस साल है वारदात को क्यों अंजाम दिया गया क्यों इसकी हत्या की गई बाइक सवार कौन थे किस लिए उन्होंने हत्या को अंजाम दिया कुछ पता नहीं है पुलिस बड़ी कमाल की है उसका जो बयान हमारे पास है वो कह रही है कि साहब अभी हमें किसी ने तहरीर न दी बताइए पुलिस एक्ट जो बना था या पुलिस जो बनी थी वो इसलिए बनी थी कि कोई आदमी आके तहरीर दे जी फला जगह मर्डर हो गया जब पुलिस कार्रवाई करेगी लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस बनी थी क्या पुलिस को तहरीरें देनी पड़ेंगी लेकिन पूरे सिस्टम को ऐसे बना रहे मर गया एक मुल्ला हो सकता है मुल्ला नहीं मार दिया हो मरने दो ना जब कोई तहरीर लेकर आएगा दो चार मुलाओं को पकड़ के जेल में डाल देंगे देखेंगे कौन सा मामला कोई आ, उसका बन रहा है जब कोई ऐसी स्थिति बनेगी जबकि जब देखी जाएगी उन लोगों को जाँच में निकाल देंगे ये तमाम चरित्र उत्तर प्रदेश पुलिस का है बड़ी बेशर्मी बेहाई बेगरती से कह रही है अभी हमारे पास तहरीर ना आई है अगली खबर का रुख कर लेते हैं बलिया में एक दलित युवक को पीट पीट कर उतार डाला गया है मौत के घाट तीन लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस ने शुरू कर दी है जांच बलिया का रसड़ा थाना पड़ता है वहाँ पर एक गांव में इस वारदात को अंजाम दिया गया है कई घंटों तक तड़पता रहा और वो पानी मांगता रहा लेकिन उसको पानी नहीं दिया वो बार बार उसको पीटते रहे बार बार वो बेहोश होता रहा फिर उसको जगाते रहे फिर उसको पीटते रहे हालत उसकी बिगड़ गई उसके बाद किसी तरीके से उसके परिजनों को खबर मिली परिजन आए उसको उठा के अस्पताल ले गए लेकिन अस्पताल में उसकी मौत हो गई मृतक का नाम राकेश है उम्र करीब इक्कीस साल है बताया जा रहा है उसका गाँव की ही एक लड़की से लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा है 20 दिन पहले वो इस लड़की को लेकर फरार हो गया था उसके पाँच सात दिन बाद पुलिस ने उसको बरामद कर लिया जिसके बाद सवरा पुलिस चौकी में बैठकर एक पंचायत हुई पंचायत ने फैसला सुनाया कि दोनों प्रेमी अलग अलग रहेंगे जिसके बाद इस शख्स को यानी कि इस लड़के को भेज दिया गया इसकी बुआ के यहाँ राकेश को भेज दिया गया उसकी बुआ के यहाँ पहाड़पुर पहाड़पुर में ही वो अपनी बुआ के यहाँ रह रहा था बताया जा रहा है कि लड़की ने फ़ोन करके बुलाया अब लड़की ने बुलाया कि लड़की के घर वालों ने बुलाया कुछ पता नहीं है लेकिन अभी आरोप ये लगाया जा रहा है कि लड़की के ज़रिए फ़ोन करके बुलाया उसके बाद जब ये घर पहुँच गया लड़की के तो वहाँ पर लड़की पक्ष के लोगों ने इसको पीट पीट कर मौत के घाट उतार डाला छः लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने तीन को हिरासत में ले लिया नाम थोड़ा सुन लीजिए दूधनाथ आशीष फकीर धर्मवीर पंकज और राजकुमार के खिलाफ एफ दर्ज की गई है तीन को पुलिस ने हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है कहीं भी किसी को मार डालिए सारी सारी रात पीट कर मार डालिए कुछ होगा नहीं ये उत्तर प्रदेश का जंगल राज है लेकिन भोपू मीडिया अब भी नहीं बोलेगा अगली खबर का रुख कर लेते हैं आरएसएस नेता के भाई ने बुजुर्ग को पीट पीट कर उतार डाला है मौत के घाट जिसके बाद आरएसएस नेता समेत छह लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है एक शख्स को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया खबर एटा से आ रही एटा का एक इलाका पड़ता है सिरचवी सिरचवी थाने का एक और गांव पड़ता है नंगला नारायण तो नंगला नारायण गांव में हुई है ये वारदात मृतक महेंद्र सिंह उम्र करीब उनकी साठ साल है वारदात के वक्त अपने बेटे रामपाल और रिश्तेदार शेर सिंह के साथ दवा लेने के लिए अचलपुर गांव की ओर जा रहे थे आरोप है कि तभी आरएसएस नेता और उसके भाइयों ने लाठी से इन पर हमला कर दिया पीट पीट कर इनको गंभीर रूप से घायल कर दिया इनको हॉस्पिटल ले जाया गया जहां डांच के बाद इन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया चार दिन पहले बुजुर्ग के एक बेटे पर भी कुल्हाड़ी से हमला किया गया था ये खबर भी अब सामने आ रही है साल भर पहले बुजुर्ग के एक बेटे को गोली मार दी गई थी तब भी आरोप आर नेता पर ही लगा था यानी पुलिस अगर चाहती तो इस बुजुर्ग की जिंदगी बच सकती थी लेकिन पुलिस के लिए क्या मर गया तो मर गया इसे पकड़ के जेल में डाल दिया हमारा काम खत्म है लिखित में एफआईआर दो तुम्हारा मर गया इसने मार दिया हम पकड़ के जेल में डाल देंगे आरएसएस नेता का नाम मुनिंदर सिंह बताया जा रहा है और उससे इस बुजुर्ग का पिछले काफ़ी समय से ज़मीनी विवाद चल रहा था छः नहीं सॉरी दस लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है एक को हिरासत में लेकर पुलिस मामले की जाँच कर रही है छः वाला मामला बलिया का था तो इसलिए इस खबर में भी गलती से जिक्र छः का मैंने कर दिया लेकिन क्योंकि भोपू मीडिया के पत्रकार तो है नहीं बताने में क्या दिक्कत है जी अगली खबर का रुख कर लेते हैं भैंस बांधले को लेकर विवाद हुआ उसके बाद गाली गलोच हुई फिर उसके बाद मारपीट हुई और फिर गोलियां चलने लगी गोली लगने से एक शख्स की मौके पर मौत होगी जबकि एक राहगीर महिला गोली लगने से गंभीर रूप से घायल है जिसकी अस्पताल में हालत नाजुक बनी हुई है फिरोजाबाद का जसराना थाना पड़ता है वहाँ का एक गाँव है पलिया कला वहाँ पर हुई है ये वारदात रात करीब नौ बजे इस वारदात को अंजाम दिया गया है क्या क्या नाम है कैसे कैसे है वो थोड़ा सा आपको बता देते हैं पहले मृतकों के नाम सुन लीजिए मृतक का नाम है ब्रजेश कुमार उर्फ लल्लू 40 साल उसकी उम्र है उसकी मौके पर ही गोली लगने से मौत हो गई जबकि एक महिला जो वहाँ से गुजर रही थी जिसे हम राहगीर कह सकते हैं जिसका नाम मीरा देवी है गोली लगने से गंभीर रूप से घायल है अस्पताल में भर्ती है अब कहानी सुनिए भैंस बांधने को लेकर पुष्पेंद्र जो है उसका विवाद हो गया अपने पड़ोस में रहने वाले बीएसएफ में तैनात पड़ोसी झब्बू से भाई झब्बू तो बीएसएफ का जवान है झब्बू ने पेल दिया पुष्पेंद्र को फिर पुष्पेंद्र का जीजा आ गया जीजा आ गया तो उन दोनों ने मिलकर झब्बू पे टूट पड़े फिर मामला बढ़ता चला गया ये भी आ गया वो भी आ गया और दोनों ओर से बताया गया कि फायरिंग शुरू हो गई और फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई जबकि वहाँ से गुजर रही महिला गंभीर रूप से घायल है अस्पताल में भर्ती है आठवीं खबर का रुख कर लेते हैं और आपको फिर से लेके चलते हैं गोरखपुर गोरखपुर में दिन दहाड़े अभी सुबह सुबह की खबर है मंगलवार की सुबह की दिन निकलते ही एक युवक को मौत के घाट उतार दिया सिर पर धारदार या भारी वस्तु से हमला कर उसकी हत्या की गई है जिसमें उसका हाथ भी कट गया मान लीजिए जैसे उसके सर पे मारा होगा तो उसने हाथ लगाया तो उसका हाथ का अंगूठा भी कट गया वो भी जो है कट के अलग गिर गया तो हमला आ, किया गया और उसको मौत के घाट उतार दिया गया अभी सुबह की खबर है यहाँ का एक इलाका पड़ता है सजनवा सजनवा थाने का जो इलाका पड़ता है कनकपुरा वहाँ पे हुई है ये सनसनीखेज वारदात राहगीरों ने जब लाश पड़ी देखी तो पुलिस को सूचना दी पुलिस मौके पर पहुंची युवक की शिनाख्त कराने की कोशिश की लेकिन अभी तक की खबर हमारे पास ये है कि मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है वो कहाँ का रहने वाला है कुछ पता नहीं है उसने लाल रंग की टी शर्ट और नीली जीन्स पहनी हुई है अगर आप लोग गोरखपुर के रहने वाले हैं और ऐसा कोई शख्स आपके अगल बगल से कहीं से लापता है तो उसके बारे में उसके परिवार के लोगों को ज़रूर बताएं मृतक की जेब से ढाई सौ रुपये बरामद हुए एक डायरी मिली है और ये तमाम चीज़ें बताने का उद्देश्य भी धाकड़ खबर का यही है कि उसकी शिनाख्त हो जाए और उसके परिवार के लोगों को पता चल जाए एक युवक की दिन निकलते ही गोरखपुर में हत्या महाराज ने इसे राजधानी बना रखा है कानून व्यवस्था यहाँ सब चौपट है छेड़छाड़ से परेशान लड़की घर में मर जाती है सड़क पे युवक की हत्या कर दी जाती है आखिरी और नवी खबर का रुख कर लेते हैं और आपको लेके चलते हैं शामली शामली जो पहले मुजफ्फरनगर ज़िले का हिस्सा हुआ करता था बाद में शामली ज़िला बना दिया मायावती ने बनाया था हालांकि इन्होंने कुछ और नाम रखा था इसका बाद में इसका असली नाम शामली ही कर दिया गया क्योंकि पहले से इसका नाम शामली हुआ करता था शामली में दिन दहाड़े पेट्रोल पंप के अंदर केबिन में घुसे बाइक सवार दो बदमाश तमंचा निकाला और सटा दिया मैनेजर की कनपट्टी से और इसके बाद चार लाख रुपयों से भरा हुआ बैग लूट के आसानी से फरार हो गए कोई गोली वोली चलाने की जरूरत ना पड़ी ना किसी को कुछ मारने पीटने की जरूरत तमंचा दिखाओ और ले जाओ इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई जानकारी मिलने के बाद पुलिस में हड़कंप इसलिए मच गया क्योंकि ये पेट्रोल पंप उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड आईजी के भाई का है अब आपको बताते हैं पूरा मामला है क्या जो शामली है उसका एक रोड है जिसे हम कैराना पानीपत रोड से जानते हैं यानी कि जो हरियाणा को टच करता है उस रोड पर ये पेट्रोल पंप है यहाँ पे मैनेजर जिन्हें हिंदी में हम प्रबंधक कह सकते हैं हिमांशु शर्मा और उनके साथ एक कर्मचारी प्रदीप कुमार बैठे हुए थे अचानक बाइक सवार दो बदमाश आए बाइक लगाई बड़े स्टाइल से केबिन में घुसे कनपटी में पिस्टल सटाया तमंचा सटाया और चार लाख रुपए से भरा हुआ बैग लूट लिया और लूटने के बाद फरार हो गए ये petrol pump retired IG Vijay Garg के भाई राजकुमार गर्ग का है और इसका नाम है राज फीलिंग सेंटर तो राज फीलिंग सेंटर में चार लाख रुपए की लूट मैनेजर और कर्मचारी को गन पॉइंट पर लेकर दिया गया वारदात को अंजाम पूर्व आरजी के भाई पूर्व आईजी के भाई हिंदी में बात करें तो पुलिस महानिरीक्षक के भाई के पेट्रोल पंप पर हुई लूट से पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ पर उत्तर प्रदेश जाएं या उत्तर प्रदेश से गुजर रहे हैं तो अपनी जान की खुद रक्षा करिए जैसे आपने देखा हो ना बसों में लिखा रहता था यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें तो अब अपनी गाड़ियों में निकलवा दीजिए कि आप यूपी से गुजर रहे हैं अपनी जानो माल की खुद रक्षा करें क्योंकि यहाँ पर चल रहा है जंगल राज कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं खबर को लाइक कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए अवलस्त मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त